ассалаумағалейкум қадірменді көрермен адам баласын жоқтан бар етіп оған ақыл сана берген аллах тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын бағдарламамыздың бүгінгі санында уақыт уақыттың қадірі жөнінде әңгіме қозғаймыз студиямыздың қонағы белгілі дінтанушы ернар мәжен мырза береке арнамызға қош келдіңіз рахмет асыл дінімізде уақыт туралы не дейді енді күллі жаратылыстың иесі ә, аллах тағаланың құзырында уақыттың өлшемі қандай бисмиллахи рахмани рахим альхамдулиллахи роббил аламин уассалату уассаламу аля ашрафил мурсалин құдайға шүкір альхамдулилля деп айтайық біздің ислам діні алланың алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құзырында жалпы адамзат үшін не нәрсенің қаншалықты қадірлі қастерлі екендігін анық көрсеткен соның ішіндегі қазіргі уақытта көпшілігімізге жетпейтін сонда да аса қадірін біле бермейтін уақытты алла тағала құран кәрімнің бірнеше аятында мезгілмен уақытпен сол уақытты білдіретін әртүрлі жаңағындай өлшемдермен оған серт еткен және оған баса назар алып тоқталған соның ішінде енді баршамызға аян ә, баршамыз білетін мынау асыр сүресі асыр деген сөздің өзі біздің тілімізге жат сөз емес бұл яғни жүз жылдан тұратын бір уақыт өлшемі болса немесе жаңағы намаздыгердің уақытын асыр деп те жатамыз яғни асырға серт дейді алла тағала асырға серт дейді соны ғалымдарымыз айтады алла тағала қадір жоқ нәрсеге серт етпейді дейді егер алла тағала бір нәрсеге серт еткен болса оның қадір қасиеті бағасы жоғары болған нәрсеге алла тағала серт етеді дейді міне осы асырға серт деп бастаған қысқаша болған аятта сүреде осы асырға уақытқа алла тағала серт ете отырып сол уақыттың ішінде өмір сүретін адам баласы не нәрсені жасаған кезде қасіретке ә, қайғыға ұшырамай жетістікке жететіндігін егер мына нәрселерге мән бермесе сол өмірінің зая кетіп соңында бармағын шайнап қасіретке ұшырайтындығын біздерге ашық айқын айтады сол енді жаңағы аятқа тоқталатын болсақ уәл аср яғни асырға серт хуср бүкіл адамзат баласы қасіретке ұшырайды дейді қасірет ішінде дейді немесе оның ішінде иман еткен сол иманына сай ізгі іс амал жасаған бір бірін ақиқатқа шақырып сабырға шақырғандардан өзгелері қасіретке ұшырайды сондықтан да мына осы уақыттың ішінде бізге берілген уақыттың ішінде біз бос іспен айналыспай қадірін біліп маңызды болған ерекше айрықша орны бар істермен айналыссақ соның ішінде әрине өзді жаратқан бүкіл адамды жаратқан алла тағаланы тану алла тағаланы тану оған иман ету сол иман еткеннен кейін иманның бізге жүктеген борыштарын иманның жүктеген біздерге бұйрық әмірлерін толық орындау яғни ол жерде салих амал жасау жақсы ізгі іс істеу сосын адамдарды ақиқатқа жақсылыққа игілікке шақыру сонымен қатар өмір болғаннан кейін қиыншылық та қайғы да сынақ та қатар жүреді міне сондай жағдайларда сабырға шақыру міне осы адам баласының осы заманның ішінде уақыттың ішінде орындай алатын алла тағаланың алдында қадірлі болған ісінің бір екен бір екен сол секілді жаңағындай күннің белгілі, белгілі бір сәттеріне алла тағаланың серт еткені түнге серт еткені таңға серт еткені деген секілді айға серт еткені күнге серт еткендігі туралы білеміз оның барлығы уақыт өлшемі екендігін көзіміз жеткен яғни уақыт ә, алла тағаланың адамзатқа э, берген ә, аманаттарының бірі деп айтуға болады әрине әрине ә, бұны енді пайғамбарымыз саллаллаху тілімен айтсақ адам баласына берілген екі ұлы баға жетпес нығмет бар көпшілігі өкінішке орай соның қадір қасиетін білмей айылып қалып кейін ә, соған өкініп опық жеп жатады дейді біріншісі денсаулық екіншісі бос уақыт бос уақыт сондықтан да бұл екеуі де бір кеткеннен кейін кері қайтуы өте қиын немесе әсте мүмкін болмаған істер болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху оны басты назарда ұстап біздерге астын сызып тұрып осы нәрсені айтқан жалпы осы қанға да қараға да байға да кедейге де берілген осы қымбат сыйлықты біз қадіріне қаншалықты жете алып жүрміз мысалы қазіргі бүгінгі таңда бүгінгі таңда осы уақыттың қадірі ә, аса қатты еленбейтін сәтте оның үстінде уақытты өте көп ұрлайтын сәтте өмір сүріп жатырмыз мысалы телевидениеміз болсын қолымыздағы телефонымыз болсын интернетіміз болсын басқа нәрселер уақытты көп ұрлайды және соған қарап отырған кезде қаншалықты ұзақ уақытты жоғалтқанын байқамай қаламыз оның үстінде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жаңағы термизиде келген хадисінде қиямет жақындаған кезде жыл ай секілді болады ай апта секілді болады апта күн секілді болады күн сағат секілді болады сағатта мынау сабанның ә, от, оталып яғни саба, сабанның өртеніп тез жанып кеткен секілді тез болады деген жаңа пайғамбарымыз саллаллаху хадисі бар сол міне осы бәлки осы біздің уақытымыздың көп ұрланатындығы көп байқамайтындығымызды біз осы жерден көрсек болады енді алла тағаланың әділдігін біз байқасақ алла тағала барша адамзатқа теңдей уақыт берген яғни тәуліктің ішінде 24 сағатымыз бар аптаның ішінде жеті күніміз бар айдың ішінде 30 күніміз бар жылда жаңағы 365 күніміз бар деген секілді баршамызға алла тағала теңдей уақыт берді бірақ өкінішке орай адамдар өзінің дәрежесіне санасына тәрбиесіне және де басқа жалқаулығына немесе кертартпалығына байланысты сол тең бөлген уақытты тиімді пайдалана алмай кейбіреулер жаңа көштен кері қайт қалып жатыр кейбіреулер кенжелеп жатыр кейбіреулер тіпті өмірінде опық жеп жатыр ал енді ақылды саналы көзі ашық көкірегі азаматтар сол уақыттарын тиімді пайдаланып тіпті өзінің уақытын тиімді пайдаланып қоймай өзгелердің де уақытын өзіне пайдалану арқылы үлкен үлкен жетістіктерге жетіп жатқанын біз көреміз көреміз сондықтан да алланың берген нығметін біз жақсы пайдалана алсақ мысалға айтайық ә, бір екі жемісті бір жерге отырғызсақ топырақ бір топырақта тұр ә, бір сумен нәр, алады бір күннің астында тұр бірақ кейбіреуі жаңа бір жеміс дұрыс жеміс салады дәмді тәтті біреусі мүлдем самауы мүмкін сондықтан да сол секілді уақытты да тиімді пайдаланбау осындай жағдайларға біздерді әкеп соқтырады мұсылман баласы енді қай мәселеде де бірінші енді құранға одан кейін сүннетке енді соған үңілеміз соған амал жасауға тырысамыз осы сахабалармен мен жалпы ізгі ғалымдар өздерінің уақыттарын қалай өткізген содан бір бір екі мысал келтіріп отырсаңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи э, бір екі хадисін айтайық соның ішінде ә, алла адам баласының ә, міндетті түрде сұралып есебі берілмейінше табанына тұрған жерінен тапжылмайтын амалдар бар дейді соның ішінде біреусі уақытын қалай өткізгендігі туралы айтылады уақытын қалай өткізгендігі туралы айтылады сосын жаңа екінші бір хадисте жаңа жастық шағын немен қалай өткізгендігі туралы сұралады дейді міндетті түрде сұралады дейді сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху ассалам біздерге уақытымызға аса қатты мән беруіміз керек екендігін үйреткен исламның өзінің құлшылықтардың өзі уақытпен белгіленген яғни уақытпен парыз болады бес уақыт намазымыздың өзі біздің әр тәулікте уақытымызға былай айтқанда жүйемен жоспармен жұмыс істеудің бір үлгісі ретінде біздерге алла тағала тарапынан парыз қылғандай соның ішінде әрине енді алла тағаланың құрандағы бір екі аятын айтып пайғамбарымыз алейхи хадисін айттық енді сахабаларға келетін болсақ ибн Масхуд, радиаллаху анху айтады ғалым сахаба адам баласы жалпы уақытын күнін үшке бөлу керек дейді біріншісі Э, бір бөлігін жаратқан раббысына бөлу керек дейді яғни бізді жоқтан бар қылып жаратты бүкіл мүмкіндікті берді біздерге өмір берді ертең жаңағындай алдына барып есеп беретін және де ертең болашақта да бізді нығметке бөлейтін немесе жазалайтын алла тағалаға уақыт бөлу әрине тануға құлшылық жасауға зікір етуге былай айтқанда алланың алдындағы міндеттерімізді орындауға уақыт бөлейді бірінші екінші уақытты істеген істеріңнің есебін беруге уақыт бөл дейді бұл енді қарап тұрсаңыздар абай атамыз да бір қара сөзін айтады ақылды адамдардың қатарында болғыларың келсе күніне бір күніне бір мәрте өзіңнен өзің есеп ал дейді сондықтан қарап тұрсаңыздар естілердің бұл әдеті екен адамның өзінен өзі есеп алуы сондықтан да анау сөз бар ғой есеп алынбай тұрып есеп ал деген сондықтан да егер өзімізден өзіміз есеп алып жүретін болсақ ертең шынайы есеп келген кезде біздің есебіміз не болады екен жеңіл болады екен үшіншісі адал нәпақа табуға яғни адал еңбек етіп өзіңді және бала шағаңды асырауға еңбекке ғылымға уақыт бөл дейді міне осы сахабалардың айтқан несі сөзі осы екен сахабалардың айтқан сөзі ал енді ғалымдарымызға келетін болсақ енді әльхамдулилля деп айтсақ болады мақтанып айтсақ болады ә, сондай өзімізге жаңағындай ә, сондай бір мақтанышпен ерекше қуанышпен ғалымдарымыздың өмірінен біз ә, мысал келтіруімізге болады ондайдың мыңдаған мысалдары бар мысалға бір ғалым айтқан екен мен ә, күнде қою тамақ жеуден орнына сұйық тамақ ішемін себебі қою тамақ жеудің орнына сұйық тамақ ішіп үнемдеген уақыттың арасында елу аятқа дейін артық оқуға болатындығын мен есептедім дейді қарасаңыз сұйық тамақ сорпа оңай ішіледі ал енді қою тамақ жеген кезде оны шайнау керек жұту керек деген секілді оның да бір несі бар екен уақыт алатындығын есептеп соншалықты сонда жаңа сұйық тамақ ішіп сорпа ішіп жаңағы қою тамақ жеуге не істемеген екен уақытын қимаған екен уақытын қимаған екен одан кейін жаңағы ғалымдарымыз айтады соншалықты уақытқа мән бергендігі уақытқа мән бергендігі мысалға имам табари өзінің ғұмырында 718 мың бет еңбек қалдырған екен ойлаңыз сегіз мың бет еңбек қалдырған оның барлығы не әрине уақытты үнемдеп жұмсаудың нәтижесінде болғандығын біз ашық анық айқын көре аламыз ашық айқын көре аламыз тіпті жаңағындай ғалымдар енді исламмен болғаннан кейін туған туыспен араласу керек ағайынмен араласу керек олардың алдында оның міндеті бар сонда жаңағы сол ғалымды зиярат етіп қал жағдайын сұрап келгенде олармен сөйлесуің керек қой шүйіркелесуің керек әңгімелесуің керек қал жағдай сұрасуың керек енді оған уақыт бөлмейін десе шариғаттың несі ә, әмірі туған туыспен қарым қатынас ұстау сол кезде жаңағы енді сіздер жаңағы әңгімелеріңізді айта отырыңыздар мен тыңдай отырайын деп сол аралықтың өзінде жаңағындай қаламдарын ұштап ә, жазатын парақтарын түзулеп соның өзіне істеп отқан дайындап отырған екен бәрібір оны енді ертең ғылыммен айналыссаса ұштауға уақыт кетеді жаңағы жазатын жаңағы парақтарын дайындауға уақыт кетеді соның өзі аналармен сөйлесе отырып не істеген екен айтып отыратын болған екен көрдіңіз ба тіпті жаңағы кейбір кездерде жаңағындай туысқандары келмесе мынау қаламдарын ұштап отқан кезде соның орнына жаңағы зікір етіп отыратын болған алланың аятын оқытып отыр сонда былай айтқанда бірде бір секундтын сәтін босқа жібермегендігін біз анық ашық көре аламыз имам ибн әл жаузи деген э, ғұлама э, мынау мынандай бір сөз бар екен мынау дәжілай өзенінің жағасында жатқан адамдарды жағажайда жатқан адамдарды мені кеменің үстінде кетіп бара жатқан адамдарды адамдармен салыстырамын деген екен яғни кеме кетіп бара жатады жүріп бар жүзіп бара жатады бірақ адамдар оны сезбейді дейді ә, біздің өміріміз де қазіргі өміріміздің де қазіргі ә, замандастарымыз да өмір отандастарымыз енді ішінде жаңағы уақыттың қадірін түсінетіндер бар түсінбейтіндер бар осы ә, бізде сол сияқты екенбіз да өйткені ә, уақыттың өтіп бара жатқанын біз тіпті сезбейміз де кетіп бара жатыр ол сәттен жаңағыдай күннен апталап ар жағында айлап кәдімгі жыл артынан жыл ай артынан ай демекші кәдімгі жылжып өтіп бара жатқан уақыт бір күні қарасақ артыма қарасақ э, өміріміздің қалай өтіп, өтіп өте шыққанын сезбей де қалады екенбіз дұрыс айтасыз э, анау ғалымдар осыдан сақтандырған э, ғалымдарымыз айтады екен ғой адам баласы ыстық күнде базарда мұз сатқан кісі секілді дейді өйткені оның мұзы үнемі еруде дейді ол мұз сатқан кісі ананы мұзды тез тез сатып бермей сатып жібермейінше оның отыруға біреумен сөйлесуге амандасуға қал жағдай сұрасуға шай ішуге оның уақыт жоқ өйткені күн ыстық мұз не істеп тұр сауылдап тұр еріп бара жатыр дейді бұны әр адам баласы сол секілді дейді өйткені мысалға мынау кейде бір нәрсені өлшеу керек болып телефонымыздағы жаңа таймерді қосқан кезде ол жерде біздің жаңағы минутымыз бар одан кейін секундымыз бар одан кейін жаңағы доли секунд деп айтамыз қағыс қағым сәттердің қалай зырылдап тұрып өтіп жатқан кезде ойланасыз мынау деген менің өмірім ғой зырылдап өтіп бара жатқан деген секілді сондықтан да жаңағы өзіңіз айтқан секілді иса пайғамбардың да айтқан сөзі бар екен «Ә, өмір деген жалпы үш күннен тұрады біріншісі өткен күн ол енді өтті тарих болды оны әсте қайтара алмайсың дейді екен екіншісі келер күн ол көмескі ол келуі де мүмкін келмеуі де мүмкін келген күннің өзінде сен болмауың мүмкін деп айтады сондықтан да ең маңызды күн ол бүгінгі күн бұл біздің өміріміз не істесең де осы күнді не істе тиімді пайдалан деп айтқан екен енді осы жерде енді осы біздің ә, телевизорда да жаңағы бағдарламаны көріп отырған әртүрлі саланың аудиторияның адамдары бар мысал ретінде енді күніміз заманымыздан бір келтіре кетсек артық емес шығар мынау ә, apple корпорациясының жаңағындай маркасының негізін қалаған стив джобстан сұраған екен сіз осы әлемдегі ең мықты жаңағындай нәтижеге жеткен сондай бір жетістікке жеткен ә, үлкен жаңағы триллион доллардан асатын жаңағындай капитализациясы бар сондай бір не құрдыңыз фирма құрдыңыз соның ә, негізгі сыры неде деп сұраған екен сол кісіден енді сұраған журналист бәлкім жаңағы мен басым қатты істейтін еді мен сондай сондай нәрселерді істедім ешкім істей алмайтын істі атқардым деп күткен шығар жауап бірақ ол кісінің берген жауабы таңғаларлық жауап негізгі ол кісінің берген жауабы исламда тұр исламда тұр не деп айтты дейді мен әр күнімді соңғы күнім секілді өмір сүрдім деп айтты дейді әр күнімді соңғы күнім секілді өмір сүрдім осындай дәрежеге жеттім сондықтан да бізде де жаңағы біздің пайғамбарымыз саллаллаху сүннетіне қарап отырсақ исламның жалпы рухына қарап отырсақ бізге сол нәрсені үйретеді пайғамбарымыз саллаллаху анау э, өзінің атақты сахабасы абдулла ибн аббастан жаңа айтады ғой сен таңға аман есен шықсаң кешті күтпе кешке аман есен жетсең түнді күтпе деп айтты дейді сонда айтады ол өсиетті естігеннен кейін мен бір таңертеңгісін аман есен оянсам кешті күтпейтін едім кешке жетсем таңды күтпейтін едім дейді бұл не деген сөз бұл әрине үмітті үзіп э, салы суға кету деген сөз емес бұл керісінше маңызды болған Ә, қадірлі болған қымбат болған нәрсені сол күні істеу ертеңге қалдырмау ертеңге қалдырмау ал біздің көпшілігіміздің ә, басымыздағы бар ә, проблема деп айтсақ болады ертең істеймін еріншектің жаңа ертеңі таусылмайды деген секілді ертеңге қалдырамыз ертең де соны істейміз сондықтан да ғалымдарымыз айтқан екен сен неге бүгін істемейсің бұл бүгін де кешегі күннің ертеңі ғой деп айтады дейді бүгін кешегі күннің ертеңі сен ертең деп жатсың одан ешқандай айырмашылығы жоқ қой деп сондықтан да біз бүгінмен өмір сүретін болсақ әкемізді бүгін сыйлаймыз анамызды бүгін қадірлейміз бауырымызға бүгін жақсылық жасаймыз намазымызды бүгін оқимыз алланың алдындағы міндетімізді бүгін орындаймыз ертең бар ма жоқ па ол біз білмейміз әсіресе енді адам баласының өмірдегі ең басты мақсаты ол алласын танып тезірек жаңағы <clears throat> сол шүкіршілік ету аллаға құлшылық ету ғой енді енді қазіргі қаншама замандастарымыз отандастарымыз ә, бір бейқамдықта абай айтпақшы ғафылдықта өмір сүріп жатырмыз енді өкінішке орай әрине бірақ енді алланың бізге қанша ғұмырды біздің маңдайымызға қанша ғұмыр өлшеп пішіп бергені біз бізге белгісіз бабаларымыз мына мына өмірді жаңағы жалғанға балап яғни тез өтетіндігін меңзеп одан кейін тым қысқа екендігін ә, айтып жаңағы қамшының сабындай қысқа ешкінің құйрығындай келте тұсаудай тұтам деп сондай жаңағы тұрақты тіркеске тіпті айналдырып жіберген сондықтан да өлшеулеп берген бізге уақыт бар біз жаңағыны жайбасарлыққа салып «Ә, болашақта орындайым деп жүруді уақыт көтермейді уақыт былай айтқан кезде өте қатал уақыты келген кезде біздің атқарылмаған істеріміз орындамаған жұмыстарымыз жаңағындай өтелмеген парыздарымыз ол оған қарамайды оған қарамайды уақыт бітті не істеу керек қайтуға тура келетін сәттер болады сондықтан да әрбір сәтімізді біз олжа деп білуіміз керек мысалға айтайық бір кісінің есеп шотында мысалға айтайық күніне мысалы бәленбай мың евро ақша түсіп тұрса бірақ оның шарты күннің соңына дейін оны жұмсап тастамасаңыз жоқ болып кететін болса біз оны не істейміз әрбір центіне шейін жақсылап тұрып жұмсаудың жолын қарастырамыз өйткені не кешке қарата жиырма төрт сағаттың ішінде ол жоқ болып кетеді яғни сіздің счетыңыздан алынып қалады сол үшін не істейсіз сіз оны жиырма төрт сағатқа жеткізбей біз оны жақсы жұмсаудың жолын білеміз негізінде ол бізге ешкім үйретпесе де жұмсаймыз ал енді сол секілді алла тағала бізге күніне жиырма төрт сағат беріп отыр сол жиырма төрт сағат жақсы қолдансаң да жаман қолдансаң да тіпті жатып ұйықтасаң да немесе түк істемесең де ол 24 сағат өтеді болды ол еш уақытта қайтпайды сондықтан да уақыт қордаланбайды уақытты қарызға беріп қарызға ала алмайсың уақытты мұраға қалдыра алмайсың және уақытты біреуден сұрап ала алмайсың мен мынаған уақытым жетпей тұр еді сен кішкене өзіңнің уақытыңнан берші деп айта алмайсың осыдан бір бес алты жыл бұрын ә, шатаспасам ана тайм деген бір кино шықты жастын темберле ойнайды сол жердегі киноның философиясы бүкіл нәрсеге уақытпен өтейді мысалға тамақ ішетін болса мына жерлерінде жаңа қызыл жаңа цифрлармен көрсетілген сағаттар бар яғни өмірі өмірі белгілі көрсетіп тұр жаңағы мынанша жыл мынандай ай мынандай күн мынандай сағаты бар ол кісінің сол несімен төлейді мысалы шай кофе ішкісі келетін болса чик дегізеді сіздің күніңізден бір сағатты азайтады да сізге кофе береді тамақ ішкіңіз келетін болса бір жарым сағатта азайтады да сізге тамақ береді мысалға үй сатып алатын болсаңыз алады сізден 25 жылыңызды ана жерден азайтады да сізге үй береді қарап тұрсаңыз сол үшін жаңағы жұмыс істейді ауыр жұмыс істейді сол жұмыстың ай, ай, ақысы ретінде айлығы ретінде сізге мына күніңізге не қосып береді күн қосып береді бірақ анау көз алдыңызда не істеп жатыр өтіп жатыр міне сол кинода жаңағы жүгіріп мынау бостан босқа кетіспесе екен мынау жаңағы рәсуа болмаса екен деп жаңағы жүгіреді соны жаңағы талпынады деген секілді мәселе ретінде көрсеткен негізінде негізінде шынайы өмір одан да қатал шынайы өмір одан да қатал себебі ол жерде сіз жаңағы алып қолданатын нәрсеңіз тек қана уақытыңызбен өтесеңіз төлесеңіз мына өмірде әрі уақытыңызбен төлейсіз әрі қаражатыңызбен төлейсіз және ол қаражатқа жұмсаған уақытыңызбен тағы да төлейсіз көрдіңіз ба өйткені сіз оны алғаннан кейін соны ішу керек қой оны жеу керек оған да уақыт кетеді көрдіңіз ба сондықтан да бұл өмір негізінде анау кинода көрсетілгеннен де қатал сондықтан да біз солардың барлығынан сабақ алып әрбір сәтімізді әрбір минутымызды тиімді қолдануға тырысуымыз керек себебі бұл бізге берілген өткінші қысқа жылдам уақыт мәңгі болған нығметке толған ақыреттің несі кілті ақыреттің егістігі егер біз дұрыс пайдаланамай қалсақ бұл өткінші уақыт арқылы мәңгілік уақытты сатып алудан қорғаламыз бір сөзбен айтқанда уақыттың бізге қарайлайтын уақыты жоқ дейсіз ғой уақыттың бізге қарайлайтын уақыты жоқ сол үшін құрандағы аятта жаңағы инширақ сүресінде егер бір істі бітірсеңдер дереу екінші іспен шұғылданыңдар деп алла тағала бекер айтпайды ата анамыз қасында қасымызда жүрген кезде біз олардың қадірін білмейді екенбіз олардың ертең аяқ астынан біреуі немесе екеуі де мысалы өмірден өтіп кеткен кезде біз опынып сан соғып қалып жатамыз енді осы өкініштің опынбау үшін сан соғып қалмау үшін алдын алу үшін біз барынша кәдімгі э, тағы да сол э, осы өзімізді көріп отырған сұхбатымызды көріп отырған телекөрермендерге отандастарымызға замандастарымызға жалпы айтар өзіңіздің неңіз жаңағы кеңесіңіз дейміз ба енді ә, тағы да бір еске салу керек болып отыр бір ғалым өзінің шәкірттерімен мәжілісте отырғанда айтады ә, жалпы бүкіл адамзаттың басына тән басына келетін ортақ бір, бір нәрсе бар дейді ол не нәрсе дейді сонда шәкірттер ойланып отырады да ұстаз дейді ол өлім дейді шынына қарап тұрсаңыз бүкіл адамзатқа тән бүкіл адамзат не істейді өледі бірақ басқа нәрселер әркімге әрқалай атақ мәселесі болсын даңқ мәселесі болсын еңбек мәселесі болсын басқа ол әркімге әртүрлі болады бірақ өлім өлімге бәрі не істейді барады барады демек дейді демек олай болса бәріміз өлетін болсақ дейді ә, мысалға дейді сіз қазір таңертеңгісін үйден шығатын кезде анаңызды соңғы рет көріп тұрғаныңызды білсеңіз яғни бүгінгі соңғы рет көріп тұрғаныңыз білсеңіз сіздің анаңызға мәмілеңіз қандай болатын еді дейді сонда шәкірттер айтады ұстаз дейді біз ол кісіні барынша құрметтеп барынша сыйлап бар жаңағы құрметімізді көрсететін едік анамызға дейді өйткені біз ол кісіні соңғы рет көріп тұрмыз ғой дейді айтады әкеңізді соңғы рет көріп тұрғаныңызды білсеңіз қалай жасайтын едіңіз дегенде шәкірттер айтады асқар тау әкемізді құрметтейтін едік ардақтайтын едік сыйлайтын едік дейді сонда айтады демек дейді сіз білмейсіз ғой бүгін шында да сіздің соңғы күніңіз шығар дейді неге біз сол әр күніміз соңғы күніміз секілді ата анамызды құрметтесек солардың батасын алсақ солардың ықыласына бөленсек солардың ризалығына кенелсек бұл негізінде жаңағы шариғатымыздың алладан кейін біздің ризалығын алуымыз керек болған бізді дүниеге алып келген ата анамыз екен ата анамыз екен сондықтан да алла тағала сол ата анамызға жасаған қызметіміздің нәтижесінде бала шағасына жасаған дұғасының қабыл болуының жаңағындай бір несін берген мүмкіндігін берген сол үшін де біз ешкім мәңгілік емес біз де ата анамыз сондықтан да сол ата анамыздың бар кезде қадір қасиетін біліп сыйлап құрметтеп батасын алсақ ризалығына бөлесек сол кісілерге құрмет көрсетуді еңбек етуді сол кісілердің алдында жүруді былай айтқан кезде қызмет етіп жүруді құлшылық сауап деп есептеуіміз керек міне сол кезде ол бізге қиын болмайды сол кезде біз оны міндетсінбейміз сол кезде бауыр ана бауырым енді мен ана өткенде бүйткем ана бауырым енді бүйтсін деген бізде міндетсіну болмайды біз не істейміз таласамыз ата анамызға қарауға таласамыз ата анамыздың ризалығын алуға таласамыз ата анамыздың алдында қызмет жасауға таласатын боламыз міне сондай түсінікпен қарауымыз керек одан кейін алланың алдында құлшылық мәселесінде ислам дінінің құлшылықтардың барлығы дерлік уақытпен белгіленген мысалға уақыт намаз да уақытпен парыз уақыты кірмей намазды оқи алмайсыз уақыт шығып кеткеннен кейін де ол намазды не істемейді сол парыз болған намазды дәл сол уақытындағыдай сауап ала алмайсыз сол секілді рамазан айының оразасы болсын түнгі намаздар болсын әртүрлі құлшылықтардың барлығының өзінің несі бар белгіленген уақыты бар белгіленген уақыты бар енді қысқа уақыттың ішінде аз уақыттың ішінде біздердің мол сауапқа кенеліп алла тағаланың ризалығына бөленуге мүмкіндігіміз бар ол қиын емес себебі бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисін келтіріп мысал ретінде айтсақ болады пайғамбарымыз саллаллаху айтады тілге жеңіл таразыда ауыр жер мен көктің ортасын толтыратын екі сөз бар дейді субханаллахи азим субханаллах бихамди қараңыз бір өсін айтқанға бір секунд уақыт кетпейді екіншісін айтқанға да екі секунд уақыт кетпейді демек сол екі секундтың ішінде біз таразыда ауыр тілге жеңіл жер мен көктің ортасын сауапқа толдырып жіберетін сөз айта алады екенбіз сол секілді құдай сақтасын аз ғана уақыттың ішінде алла тағаланың қаһарына ұшырап кететінде сөз айтуымыз мүмкін екен немесе амал іс жасап қоюымыз да мүмкін екен сондықтан да ондайлардан алыстап сол әр алланың бізге берген нығметін алла тағаланың бізге берген сыйын сол жақсылықпен құлшылықпен алланың ризалығына бөленетін іспен сөзбен өткізетін болсақ ертең қияметте қасіретке ұшырағандардың арасына болмаймыз біздің енді <clears throat> осы зиялыларымыздың да өмірінен бір мысал есіме түсіп отыр біздің енді белгілі ақынымыз қадыр мырзалі өмірден өтті ол кісі алла рахмет етсін ол кісіне сол кісі өте өнімді жазған бір уақытын кәдімгі зая кетірмеуге тырысқан екен тіпті бір сапарға шыққан кезде жолға пойыздың жаңағы бір купесін түгел сатып алады сатып алады екен ондағысы жаңағы ешкім мазаламасын деген емес енді сол жеткен жеріне дейін жаңағы жазып баруды уақытын бекер өткізбеуді сол мақсат тұтқан екен енді есесіне ол артында енді ғибрат болар қаншама кәдімгі Э, өлеңдері қаншама кәдімгі шумақтары э, біздің қазіргі әсіресе мына балаларға арналған дүниелері қазір бүкіл халқымызға елімізге қызмет етіп жатыр өмір деген бір ақ рет беріледі э, сондай түсінік бар өкінішке орай оны енді ә, шалқып өмір сүріп қалуымыз керек деген түсінікте жүргендері бар енді әлі де керісінше өмір сол бір ақ рет беріледі ол соны өзіміздің жаңағы ақыреттік азығымызды жинап қалу үшін жаңа өзіңіз айтпақшы Э, сол сол осы жолда сауапты істерге толы амалдар жасау үшін біз пайдаланып қалуға тырысуымыз керек емес па жалпы дұрыс айтасыз енді ә, есіме түскенді айта кетейін жалпы уақыт бар деп айттық қой жиырма мысалы бір күннің ішінде жиырма сағат бар бірақ алла тағала кейбір сағаттарды ерекше берекелі қылған кейбір сағаттарды ерекше берекелі қылған сол уақытта жасалған істер ә, амалдар өте ерекше берекелі болған өте ерекше берекелі болған соның ішіндегісі әрине түнгі уақыт бұл тахажүдке тұрған уақыт көпшілік ғұлама ғалымдарымыз сол уақытта тұрып әрі құлшылығын жасаған әрі ғылыммен айналысқан соның нәтижесінде жаңағы имам табаридің жүз бәленбай жаңағы жеті жүз он сегіз мың бет кітап жазды деген болсақ имам науи 45 жыл өмір сүріп елу томнан асқан кітап жазған болса имам газалидің жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы әл жаузидің сонымен қатар жаңағы көптеген ғалымдардың ерекше жаңағындай уақытының берекелі болуы біз күніміздегі оймен ойлаған кезде мынау мүмкін емес дейтіндей дәрежеде еңбек етуінің бір себебі сол ол кісілер берекелі уақытты білген және оны тиімді пайдаланған одан кейінгі біздің үммет үшін берекелі уақыт бұл таңның сәресін яғни ерте таңның ерте уақыттары өйткені бұл уақытқа пайғамбарымыз салам дұға жасаған е алла менің үмметім үшін таңның ертеңгі сәттерін берекелі қыл деп пайғамбарымыз салам дұға жасаған сондықтан да біздің жаңағы өзіміздің төл мақалдарымызда да ерте тұрған еркектің ырысы артық ерте тұрған әйелдің бірі артық деп мақал да осы хадиске сүйенді десек болады екен міне сондықтан да сол ерекше берекелі уақыттарды біз тиімді алсақ және үнемі соны жаңа жүйелі түрде әрқашанда жаңағы ә, әрдайым пайдалана білсек иншалла өмірімізде және еңбегімізде ерекше береке даритындығын біз анық көре аламыз енді ә, пайғамбарымыз саллаллаху тағы да бір хадисінде айтады менің үмметімнің жасы алпыс пен жетпіс жыл аралығы дейді яғни негізгі орта жас алпыс пен жетпіс жыл өмір дейді пайғамбарымыз тағы бір хадисін айтады алпыс жыл ғұмыр кешкен кісінің алланың алдында ешқандай сылтауы желеу өтпейді дейді Әні мен уақытым жетпеді мен болашақта істеймін деп ойлап едім немесе басқа анау мынау деген ешқандай оның сылтауы қабылданбайды дейді қараңыз алпыс жыл өмір сүрген кісінің ешқандай сылтауы қабылданбайды деген енді жаңағы сіздің сөзіңізге келеді өмір бір рет беріледі оны былай айтқан кезде жаңағындай белшесінен басып неше түрлі қызықты ләззатты көру керек деген секілді ә, түсінікте бар адамдар бар ол кісілерге айтарымыз исламның шеңберінде адал болған істермен ләззатқа толы ғұмыр кешуге болады ішіп жем мәселесінде болсын және де басқа мәселеде болсын исламның қойып берген адал шеңберінің ішінде рахаттанып ләззатқа толы ғұмыр кешуімізге болады егер ләззат аңсасақ мысалға айтайық алла тағаланың жеме деп тыйым салған бірақ біздердің нәпсіміздің құмартқан нәрселерін бес саусақтан санасақ оның жаңағы бес саусақ толмайды мысалға доңыздың етін жеме деді өлексенің етін жеме деді және жыртқыш хайуандардың етін жеме деді жалпы оның тысында қараңыз бес саусақ толтыра алмаймыз ал енді жылқының етін же сиырдың етін же бөдененің етін же кекіліктің етін же қойдың етін же қарқардың етін же ә, жаңағындай үйректің етін же қазының етін же таусылмайды ішпе деп тыйым салған арақ ішпе деді шарап ішпе деді тағы не ішпе деді бізге бензин өзіміз өзімізде ішпейміз енді қан іріңді өзімізде ішпейміз бірақ енді қымыз іш шұбат іш қойдың сүті ешкінің сүті апельсиннің алманың мандариннің мангоның сусыны шырыны санасақ та демек не екен ләззат көп ал енді күніміздегі тауар мәселе әйел құмар екенсің төрт әйелді ал жағдайын жаса бақ асыра және оның жаңа түнгі түнгі міндетіңді орында көрейік төртеуге қаншалық шамаң жетеді енді жеме жемге келгенде yeah, иә, yeah. Иә. сондықтан да бұл енді шариғаттың қойып берген шеңбердің өзінде рахатқа толы ғұмыр кешуге болады екен ал енді оның барлығы өткінші екенін тағы ұмытпауымыз керек нағыз рахат нағыз нығмет ол ақыретте өйткені қазір біздің жеген құлпынайымыз ә, мынау шайнап жұтып өңештен өтіп кеткеннен кейін біз құлпынай жұттық па картошка жұттық па өңешке асқазанға бәрібір бірақ ақыретте ол олай емес қалай тіліміздің дәмін сезген болса таңдайымыз оның дәмін сезіп ол жұтқан кезде мына шақтан өтіп бара жатқан кезде жұтқыншағымыз оның дәмін сезсе асқазанда қорытылып жатқан кезде оның асқазан дәмін сезсе одан кейін ол жаңағындай қорытылып қан арқылы алпыс екі тамыр арқылы бүкіл денеміздегі әрбір клеткаға тарайды ғой қорек болып сонда әрбір клетка оның дәмін сезіп тұр деген ойлаңызшы қандай нығмет керемет нығмет бірақ енді ол өмірде де оның енді хикметі бар әрине алла тағаланың жаратқан егер оның ләззатын жаңағы асқазанымыз сезетін болса тіліміз сезген үшін бір бірімізді тамағымыз үшін қиратып жаңағы қырып жібере жаздаймыз ал енді анау сөйтетін болса онда мүлдем қиын болатын еді сондықтан да иншалла осы ләззат ана дүниедегі ләззаттың бір кішкене ғана мысалы өйткені ана аятта айтады ғой біз бұндай осы секілдіні біз жегенбіз немесе ішкенбіз деп айтады дейді да ақыретте жаңағы жәннаттан нығмет жеген ішкен кезде біз бұны бұл секілдіні іштік қой жедік қой деп жаңағы дүниедегі мысалын келтірді дейді бірақ дүниедегі мысалы оның аз ғана дозасы және кішкене ғана оның несі мысалы деп айтсақ нышаны нышаны ғана енді осы осы дәм қуған ләззат қуған қазіргі заманда ең үлкен ләззат ол енді құлшылықтың құлшылықтың ләззаты емес пе енді жалпы иманның ләззаты құлшылықтың ләззаты деген біле білген адамға жете білген адамға негізгі ләззаттен байланыссыз сол өйткені ә, тәни ләззат нәпсәни ләззат бұл өткінші ғана өтеді де кетеді оның бір ешқандай белгісі қалмайды ал иманның ләззаты құлшылықтың ләззаты баянды және ұзақ болады ұзақ болады сол үшін бір салих кісілер айтқан екен егер дейді біз осы құлшылықтың иманның ішінде қандай ләззатта екендігімізді патшалар сұлтандар білсе дейді бүкіл әскерімен келіп бізден тартып алып қоятын еді дейді ол ләззатты көрдіңіз ба қандай біздің қандай ләззатта екендігімізді білсе әскерімен келіп бізден сол ләззат тартып алуға тырысатын еді дейді сондықтан да негізінде бұл жаңағындай жанның рахаты жанның азығы деп айтатын міне осы иманның құлшылықтың ләззаты деп біз айтсақ болады соның ішінде әрине енді ол ләззатқа жету үшін тұрақтылық керек үнемі сол жолда ә, басқа жолға таймай ә, табжылмай ә, ыждахатпен құлшылығымызды ғибадатымызды жақсылығымызды ізгілігімізді жалғастыруымыз керек сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құлшылықтың ең қадірлісі аз да болса әрдайым жалғасқан құлшылық деп пайғамбарымыз алейхи бекер айтпаса керек еді енді соның ішінде алла тағала біздерге ғұмыр беріп осы қысты да көруді нәсіп етті пайғамбарымыз саллаллаху тілімен айтқанда қыс мұсылманның көктемі дейді яғни көктем дегеніміз ә, табиғаттың тіріліп ә, жеміс жидектің егістіктің егіп соның жаңағы өніміне дайындалатын сәт болса ал енді мұсылман үшін ә, қыс сондай кезең ал енді басқа дүниеви көзбен қарасаңыз қыс бір жаңағындай мертвый сезон деп қоямыз ғой жаңағындай көп тіршіліктің саябырсып тоқтап тоқыраған уақытында мұсылман баласы үшін қайта керісінше рухани жан дүниесінің көктемі басталады екен себебі қыстың күннің күні өзіңіз айтқандай қысқа ораза ұстасаңыз қиналмайсыз түні ұзақ түнгі намазға тұрып жаңағы берекелі уақытқа тап болуға түнгі құлшылықты ә, оқуға және сол имам шафидің тілімен айтқан кезде тахажудте жасалған дұға өзінің межесін мүлт жібермейтін жебе садақтың жебесі секілді дейді міне сондай мүмкіндікке біз Ә, тап боламыз сонымен қатар тіршілік ақындап саябырсып азайған кезде біздің жаңа құранды үйренуге жаттауға әріптерді үйренуге дінімізді үйренуге бір ерекше мүмкіндік пайда болады ал ертең қайтадан көктем шығып жаз шығып тіршілік қайнап өзінің жаңағына күшіне енген кезде біз енді пенде баласымыз оған аса қатты мойнымыз жар бермей уақытымыз болмай қалуы мүмкін сондықтан да осы мүмкіндікті біз барынша жақсылық пайдалануға тырысуымыз керек тірлігінің бір ә, қиюы қашып ісінен береке кетіп жүрген қаншама енді адамдар бар ә, мынау құлшылық ету ә, осы сәж, маңдайын сәждеге тигізу қаншалықты ә, өмірімізге қаншалықты жаңағыдай өзгерістер алып келеді жақсы өзгерістер алып келеді бір ауыз сөзбен адам баласы ә, ләззатты бақытты тыныштықты жақсылықты көптеген басқа жерлерден іздеу арқылы шатасып көп жағдайда өзінің мақсатынан адасып өмірінің жаңағындай берекесі қашып қиюы кетіп сондай бір ә, жағдайларға түсіп жатады ал енді құран кәрімде айтады адам баласының жүрегі тек қана алла тағаланы еске алумен жай табады рахаттанады яғни өзінің мақсатына мүддесіне жетеді сондықтан да асыл маңдайымызды сәждеге қойып аллаға құл болған кезде әлемге сұлтан болатындығымызды біз ұмытпауымыз керек сол үшін де әрине уақытымызды үнемді пайдаланып әр тіршілігімізді жасауымыз керек бала шағамызды бағуымыз керек әрі басты мақсатымыз болған алла тағаланың алдындағы құлшылығымызды міндетімізді ұмытпауымыз қажет ереке алла разы болсын енді бүгінгі әңгіме үшін алла сауаптан жазсын дейміз ә, сіңізге ісіңізге береке денеңізге саулық тілейміз студиямызға келіп ой бөліскеніңіз үшін құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін ә, студиямызда қонақта болған белгілі дінтанушы ернар мәже мырза алла тағала баршамызды өмірінің әрбір сәтін ақыреттік азығын жинауға э, жұмсайтын құлдарынан болуды нәсіп етсін ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух